你好，我是陈老师。Let's practice lesson two. What is your name? 请问你叫什么名字？请问 means may I ask you? 请问，请，请问? May I ask you? you？请问。 您贵姓？您贵姓？您 respect for you. 您贵姓 is asking people's usually age is older than you, status higher than you. 你姓什么 asking last name people who is about same status. 你姓什么？你姓什么？To reply, my last name is 我姓我姓。您贵姓？我姓陈。你叫什么名字？你叫什么名字？ 你叫什么名字？What is your name？名字，name，名字，我的名字，my name，我的名字，你的名字，your name。我叫，I am called。他是谁？他是谁？谁？means who。 他是谁？他是我的同学，他是我的老师。他是谁？他是我的同学，他是我的老师。我姓，我叫 introduce myself。我姓陈。 我叫 Joanne，我是 IVC 的老师。